自五月一日以来，印度疫情已经无法控制，每天的感染人数均超过三十万，严重程度引起了全世界的关注。虽说此时中印关系相对紧张，但得知印度疫情失控，中国暂时不计前嫌的援救印度，多次给印度捐献抗疫物资。然而莫迪政府的表现却着实让人心寒，不仅诋毁中国的援助措施，说中国是假仁假义、居心叵测，还明确表示不接受中国的援助。 然而事实并非如此，印度远没有嘴上说的那么硬气。明面上选择拒绝中国，暗地里却已经把中国捐献的物资投入使用。那么问题来了，为什么莫迪政府明明已经接受了中国的援助，却死活不肯承认，甚至还要和中国继续进行战斗呢？中国到底做了什么，能让莫迪政府不顾国内疫情，也要和中国对着干呢？今天就给大家揭秘真相。 由于莫迪政府对人员管制过于松散，导致印度疫情影响的不仅仅只是印度，印度周边的十几个邻国接连被感染。作为印度老对手的巴基斯坦，甚至不惜再次与印度开战。 印度从来都不是善茬，而且一直以来都是以大国自居。在莫迪政府眼中，巴基斯坦的这种行为无疑是在当面挑衅印度。敢挑衅就要付出足够的代价。于是，莫迪政府很快做出了反应措施，即便国内疫情肆虐，依旧派遣大量印军驻扎在印巴边境地区，随时可以和巴基斯坦开战。印度不顾国内疫情，依然选择出兵巴基斯坦，自然也是惹起国内民众热议。 然而，莫迪政府最拿手的就是利用外部冲突来转移内部矛盾。莫迪政府曾做出表态，始终认为中国才是病毒的源泉，更是全球疫情的始作俑者。印度则是这场灾难的最大受害者。而巴基斯坦敢如此强硬的表态，背后肯定是中国在撑腰。不得不说，印度政府的脑回路可真不一般，可能这就是所谓的“狗急跳墙”吧。重新审视印巴问题，印度为什么会把对巴基斯坦的矛盾上升到对？ 中国的层面呢，就仿佛印度与中国有着夺妻之恨，难道是和美国一样患上了被迫害妄想症？其实不然，印度只是出于对中国的嫉妒。中国和印度建国时间非常接近，而且都是社会主义国家，这也就让印度把中国当成了最大的竞争对手。一九四七年印度独立比中国还要早两年，刚独立的印度拥有着非常优越的发展空间。在交通上，印度刚刚独立时就拥有五点四万公 里的铁路里程高居亚洲第一，是当时中国铁路里程的。 八倍，中国直到一九九六年才在铁路总里程上实现了对印度的反超。在工业方面，印度曾经完全碾压同时期的中国，发电量是中国的一点五倍，水泥产量是中国的四倍，钢铁产量是中国的八倍。印度当时的工业实力雄居亚洲第一、世界第七，而那时中国还只是一个落后的农业国。反观中国的建国里程，可谓是强敌环伺，内有蒋介石虎视眈眈，外有北约封锁。 之才，建国第一年就和世界第一强国干架朝鲜战争，建国第十年就与华约组织的老大苏联闹翻，接下来就是对应反击战珍宝岛事件、对越自卫反击战等等各种保国战役。建国前三十年，中国基本就是在征战和封锁中度过的。印度得天独厚的发展空间，是中国梦寐以求的生存环境。 可即便是在如此良好的条件下发展了七十多年，印度这个国家却一直都在吃老本，至今都没有形成一套完整的工业体系。虽说也是世界上少数拥有核武器的国家，但是军事武器基本上靠买，经济上人均 GDP 还不如孟加拉国，政治上沦为大国斗争的棋子。 而几乎同样的发展时间，在明显更加恶劣的环境下，中国取得了举世瞩目的成就。截止2020年，中国的 GDP 是印度的五倍，发电量是印度的五倍，钢铁产量是印度的九倍。除此之外，中国还是全球唯一一个全工业种类的国家，工业产能是美日德印之和。中国还拥有世界上规模最大的现役部队，也是世界上除了美俄之外第三个拥有五代机的国家。 不论是经济指标，还是战争潜力，或是国际地位，中国已经彻底甩开了印度好几个身位。以如今中国的综合实力对标的，早已是美国。再将中印两国放在一起比。 既是对印度的侮辱，也是对中国的不尊敬。中国的快速发展让印度政府心里很不平衡，技不如人的感觉油然而生。但是为了面子，却始终不愿意承认。而且，凡是针对中国的问题，印度从来都不曾缺席。就拿此次疫情来说，中国是第一个发现疫情的国家，也是目前为止唯一一个彻底控制疫情的国家。 对于防控疫情而言，很显然中国是最具有发言权的国家。正是深知疫情的危害，当得到印度爆发的消息之后，中国首当其冲，立刻为印度送去了八百台制氧机，并且先后为印度送去了大量的抗疫物资，包括五千台呼吸机、两万一千五百六十九台制氧机、两千一百四十八万个口罩，以及大约三百八十吨药品。 即便如此，印度政府对中国的帮助只字未提，还处处与中国作对，始终抓着中国是疫情的源泉大做文章，犹如现实版的农夫与蛇。希望莫迪政府能看清当前局势，以控制疫情为核心任务，可不要相信了人口数量减半就等于人均 GDP 翻倍这种谬论，不仅害了自己，也害了别人。